Metal Leute, Servus und Willkommen beim Drachen. Ich habe jetzt einen eigenen Teamspeak wieder. Die Adresse habe ich auf Twitter schon gepostet und aktuell ist der TS sowieso immer voll. Ansonsten würde ich sagen, es gibt ein Kochvideo. So, bis dahin, euer Drache und tschö tschö.